Proszę zobaczyć na co cały rok oszczędzałem. Pstrąg z migdałami Stawy biskupie w lądku zdroju. No niestety sam jestem ciekaw, czy kryzys turystyczny ominął lądek zdrój, czy nie. W każdym razie porcyjka duża. Kurde, kotów nie ma. a w... dwa lata temu jeszcze, jak były stare stawy rybne, to kotów co nie miara. Kotów było co niemiara i teraz ciekawe co się stanie z naszymi odpadkami. Wyrzucone będą do koszy. No. Zbierałem cały rok na tego pstrąga z migdałami. Kurde. Tak Naprawdę bieda. No u mnie też.